Η υπηρεσία Βήμα παρέχει εικονικές μηχανές, virtual machines, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία υπηρεσιών, πειραμάτων ή την ανάπτυξη εφαρμογών. Οι εικονικές μηχανές φιλοξενούνται σε τρία διαφορετικά κέντρα δεδομένων, data centers της ΕΔΕΤ ΑΕ, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας. Η δικτυακή υποδομή των κέντρων δεδομένων εξασφαλίζει την απρόσκοπτη σύνδεση με τους φορείς του ΕΔΕΤ και το εμπορικό ίντερνετ σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Σήμερα, η υπηρεσία Βήμα φιλοξενεί μεγάλη κλίμακας υπηρεσίες και εξειδικευμένε εφαρμογές που απευθύνονται κυρίω στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Η Βήμα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να αφοσιωθούν στις υπηρεσίες που αυτοί θέλουν να αναπτύξουν χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν με τον εξοπλισμό που τις φιλοξενεί. Δίνεται επίση η δυνατότητα επέκταση των πόρων κάθε εικονική μηχανή εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, καθιστώντα τη βήμα ιδανική για εφαρμογέ με ανάγκε δυναμική κλιμάκωση. Για τη διευκόλυνση των χρηστών διατίθενται εικονικέ μηχανέ με προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Linux, ενώ παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα να εγκαταστήσει κανεί το λειτουργικό σύστημα τη αρεσκία του. Σε κάθε εικονική μηχανή αποδίδεται τουλάχιστον μία διεύθυνση διαδικτύου IPv4 και μία IPv6, ενώ τα ιδρύματα μπορούν να εγκαταστήσουν μία εικονική αφιερωμένη σύνδεση VPN με την ΕΔΕΤ ΑΕ, ώστε να αποδώσουν δικές τους IP διευθύνσεις στις εικονικές μηχανές τους, υιοθετώντα έτσι την πολιτική δρομολόγησης και ασφαλείας του ιδρύματός τους. Οι εικονικέ μηχανέ μπορούν επίση να συνδέονται με ιδιωτικά δίκτυα μεταξύ του για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια η χρήση των εικονικών μηχανών της υπηρεσίας μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των Ιδρυμάτων, αλλά και να διευκολύνει τη διεξαγωγή ερευνητικών έργων όπου ο χώρος αποθήκευσης, η υπολογιστική υποδομή και η ασφάλεια παίζουν σημαντικό ρόλο και απαιτούν υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας. Η Βήμα είναι κατάλληλη για παροχή υπηρεσιών τύπου mail, DNS, web, LDAP εξυπηρετητών ή ακόμα και για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων των Ιδρυμάτων. Επιπλέον, η υψηλή διαθεσιμότητα που προσφέρεται καθιστά το περιβάλλον της Βήμα ιδανικό για τη φιλοξενία συστημάτων παρακολούθησης των υπηρεσιών φορέων του ΕΔΕΤ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στους χρήστες της υπηρεσίας Βήμα μέσω του ιστοτόπου της υπηρεσίας vima.grnet.gr και στη συνέχεια, αφού εγκριθούν οι αιτήσει τους, μπορούν να αιτηθούν τις εικονικές μηχανές που επιθυμούν. Βήμα εικονικές μηχανές για τη φιλοξενία υπηρεσιών, πειραμάτων και εφαρμογών. Η υπηρεσία Βήμα παρέχεται από την ΕΔΕΤ ΑΕ στο πλαίσιο του έργου Προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.